o muhteşem cennet kapısının önünde bütün bunlar hasıl olurken Hz. Adem Efendimiz'e Cenab-ı Hakk'ın takdir ettikleri var ve şimdi onlar eklenecek. Kendini salan bir toprağa Hz. Ali Azrail Efendimiz'in kattıkları var ve diğer taraftan bir önceki dersimizde Hz. Mikail Aleyhisselam ve Cebrail Aleyhisselam'ın sözleri gibi sözleri var. Hz. Azrail Aleyhisselam insan oğlunun ayağının sağ tarafına meylettiği yerde şimdi. Tabii ki henüz hala topraktayız ama toprağın balçık hale gelmek üzere su çektiği o katılaşma halinden sonraki dönemi geçiyoruz. Azrail aleyhisselam ya cebbar ya mütekebbir dedikçe insanoğluna hasıl olacak bir imkan söz konusu oluyor. Bu anda Siddetül Münteha'da bir tohum düşüyor. Bu tohum Siddetül Münteha'nın üzerinde henüz yeryüzünde yok. Siddetül Münteha'dan bir hurma tohumu düşüyor. Hurmanın tohumu insandan alınıyor ve insana konuluyor. Doğal olarak insana takdir edilmiş olan bu hurma daha sonradan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin beyanatıyla insanın halası hükmüne gelmiş oluyor. İnsanın akrabası oluyor, insanın atasından bir ata oluyor. Neden diyecek olursanız bu Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği Ya Cebbar Ya Mütekebbir ismi şerifleriyle Hz. Adem'in başında Allah-u Zülcelal'de zikreden Azrail Aleyhisselam'ın bu zikri iyi edecek, insanı iyi edecek ve tamamlayacak bir unsurun yaratılmasına vesile oluyor. Bu aynı zamanda ölüm imkanına karşılık bir güçlülük ve hücre bozulumunun engellenmesini sağlayan da bir yapıya kavuşturuyor. İnsanın zayıf olduğu, vücudunun zayıf olduğu başka ayet kelimelerde beyan edilmiştir biliyorsunuz. Kur'an-ı Azimüşşan'da Allah Zülcelal tarafından. Dolayısıyla hurma tohum olup insan vücuduna düştükten sonra oradan tekrar alınıyor ama insanla birebir ilişkisi var. Dolayısıyla insana toprağına karılmış, toprağından alınarak daha sonra Hz. Adem Efendimiz yeryüzüne gitmeden evvel dünyaya gönderilmiş olanların içerisinde. Allah Azze Celal bu durum karşısında Azrail Aleyhisselam bu zikri beyan ederken onun ölümü senden olacaktır. Ona dokun buyurmuştu o tam işte o tohumu alırken de düşen sidretül müntehadan düşen hurma tohumunu insan toprağından alırken insana ilk dokunan melaike Azrail aleyhisselam oldu. Tabi hala insan değiliz bu arada toprak hükmündeyiz ama o yaratılışın başlangıç sürecinde bize ilk dokunan şahsı maneviye Hz. Azrail aleyhisselam. Bu aynı zamanda aklın ihsan olunduğu ana geliyor. İnsan aklının ölüm cihetinde varlık teyakkuzuna geçmesinin anını da yaşamış oluyoruz. Tam bu esnalarda yine bunlar hep birbirine yakın anlar. İsra, İsrafil aleyhisselamın duası ve katkıları var. İsrafil aleyhisselam da insanoğlunun düz bir zemine yattığında ayaklarının sol tarafında söz konusu. Ve İsrafil aleyhisselamın da dilinde bir zikrullah var. Ya Nu Ya Semia ismi şerifinin tecellisiyle Allah Azze Zülcelal'i zikrediyor. Bu tecellilerin has olmasına vesile oluyor. Ve dua ediyor Rabbine. Ya Rabbi ona sevdiğinin nurunu nasip et. Kimi seviyor Allah Azze Celle? Elbette nuru Muhammedi'yi ve o gelmiş olan suyun oradan geçişinden haberdarlar onu görüyorlar ve o nasibin artmasına da dua ediyorlar. Efendim melaikenin bu tarz duasını şöyle anlamak lazım. Madem olan bir şeyi neden tekrar isterler sualini sormak geliyor tabi insan aklına. Bu tarz söylemler Allah Zülcelal'in bu vermiş olduğunun en hayırlısını verme talebi aynı zamanda şükrü, aynı zamanda beyanı adındadır. Allah Resul Allah Zülcelal İsrafil Aleyhisselam'ın bu kelamı üzerine zeytin tohumunu cennetten alınarak insana takdir edilmesini sağlamıştır. Dolayısıyla insanda zeytinin tohumu vardır. Kurma orucu geldi, bizim vücudumuza girdi ve çıktı bizden ayrı bir canlı oldu. Zeytin zaten bizden ayrı bir canlıydı ama o cennetteydi, dünyada yok idi. O zaman böyle zeytin e, yapısal özelliği dünyada yok. Zeytinin bu çekirdeği ise bir tohum nüve şeklinde insana takdir edilmiş hem yenilmeyen bir yapısı vardı o an için tabi ama hücre seçimini geliştiren ve hayvanattan insanı farklı kılacak özelliği ona takdir etmiş oldu. Dolayısıyla bizim zeytinle olan ilişkimiz Hz. Adem Efendimizin yaratılışında toprağına katılmış olan ve toprağında kalmış olandır. Bu yüzden zeytin bizim atamız değil ama zeytin bizim vücudumuzun ihtiyaçlarındandır. Hem de en asli ihtiyaçlarındandır ki Cenab-ı Hakk'ın zeytin üzerine yemin ediyor olması insanın yaratılışında ona konulmuş olmasındandır ve cennettendir. Cenab-ı Hak bütün bunlar hasıl olurken levhin meleğine emrediyor. Orada İsrafil aleyhisselamın emri var. E, bir meleği var görevli ve buna levhin bir nüshasının getirilmesini emrediyor. Ne demek nüshası? Biliyorsunuz büyük bir kübik yapıdan bahsetmiştik. Bu kader kübünü Allah Azze Celal kopyalayıp bir küçüğünü yaptırmayı emredebilir mi? Evet çünkü bütün alemlere namzet olacak. Hz. Adem Efendimiz geliyor. Evet o kaderde yazıyor ama şimdi ete kemiğe bürünmekte kalmayacak. Ruh da kalmayacak. Üzerine bir de nefai ilahi hasıl olacak. Burada durum biraz değişecek. Diğer canlıların yaratılış aşamasından bir farklı noktaya geçeceğiz. Farklıdan verecek olan var. İsrafil Aleyhisselam'ın görevli melekesi kaderin bir kopyasının küçüğünü anlamanız için böyle ifade ediyoruz. Kalkıyor ve getiriyor. Alemin tepesinde düz ediliyor. Bir şekilde hepsi bir araya getiriliyor. Allah Zülcelal zamanı emrediyor. Ey zaman bunu uzat ve uza. Bunu e, kübik olan yapının üzerine bir prizma gibi onu bir tam merkez noktasına tut ve çek. Dolayısıyla elimizde ne söz konusu oldu şimdi? Bugün görmüş olduğumuz piramitler. Dolayısıyla o dört noktasından çekilip uzatılınca altı kare gibi tahmininizce düşünürseniz kareye benzer bir piramit oluştu. Bu piramidin oluşturulma sebebi piramidin altına takdir edilecek olan bir Hz. Adem Efendimizin yaratılış sürecindeki bir imkandır. Dolayısıyla insanların tarih boyunca piramitleri olan ilgileri insanın yaratılışının bir piramit, kader kaderin piramit haline getirilmiş nüvesinin altında yaratılmasından ötürüdür. Yine apayrı bir ders konusu ama yani tabiri caizse Hz. Adem Efendimiz'e enjekte edilecek olan şeyler levhte var olan mukavemet telakkisinin onda hasıl olması ve onun bütün kaderin içerisinde Rabbul Alemin'in göndereceği nefhay ilahiyeyi taşıyabilmesi için bir ufak hali onun üzerinde durdurulacak şimdi. Bu aynı zamanda ilk defa zaman içinde zamanın yaratılma sürecini de başlatmış ve tetiklemiş oluyor. Bazen aynı zaman diliminde birden fazla anı yaşayabilmek işte bu andan itibaren yaratılmış bir süreçtir. Bu tabii ki pek çok şeyin de birbirine karıştırılmasına sebep olmuştur. Bu da tarihi sürecin içerisinde. Nihayet bu prizma kapatılarak bir giriş çıkışın e, durdurulacağı hala içinde suyun artmış olduğu bir yapıya kavuşmuş oldu. Dört büyük melaikenin duasıyla insan bir prizmanın altında hükmü kaderiyle şimdi balçık olma halini yaşayacak. Bu su gittikçe artacak ve ondan bir balçık olmaya başlayacak. İnsan balçık halindeyken neler yaşadı, Allah Zülcelal ona neyi takdir etti, neyi ikram etti onu da yarın anlatırız inşallah. Şimdi kalın sağlıcakla.